Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu videoda önümüzdəki 2 həftə ərzində eBay-də sıfırdan başlayaraq satış həyata keçirməyə çalışacağıq. Yəni bu 2 həftə ərzində biz həm mağaza açmalıyıq, hesabımızı səliqəyə salmalıyıq, məhsullar araşdırıb tapıb və o məhsulları yükləməliyik. Üstəlik 2 həftə ərzində ən az bir satış həyata keçirməliyik. Elə isə başlayaq. Deməli bu gün ayın 14-üdür. Yəni satış eləmək üçün qarşıda 14 günümüz var. İndi isə daxil olaq eBay-ə və özümüzə bir mağaza açaq. Ebay səhifəsinə daxil olandan sonra buradakı register sözünə basıram, yəni qeydiyyatdan keçmək üçün. Burada biznes hesabından və şəxsi hesabdan qeydiyyatdan keçmək olar. Mən şəxsi hesabdan qeydiyyatdan keçirəm. Bir parol da yaradandan sonra hesabımı yaratmış oluram. Hesab ayarlarına daxil olandan sonra buradakı bəzi məlumatları doğrulamalıyam. Yəni adres hissəsi. Bu məlumatları doldurandan sonra davam edirəm və ayarlar hissəsində şəxsi məlumatlar sözünü daxil oluram. İndi isə buradakı məlumatları doğrulamalıyam. Yəni Gmail-imi və nömrəmi. Kənardakı doğrula sözünə basandan sonra mənə bir kod göndərəcək və Gmail-dən bu kodun nə olduğunu görə bilərəm. Aha, belə bir kod gəldi. Bu kodu kopyalayıb buraya yapışdırıram və təsdiqləyirəm. Gmail-imizi doğruladıq. İndi növbəti addım nömrəmizi doğrulamaqdır. Nömrəmizə də kod göndərməyini istəyirik və kod gələndən sonra bunu daxil edə biləcəyik. Nömrəni də doğrulayandan sonra artıq eləyəcək heç bir şey yoxdur. İndi isə mağazama gedirəm. Təbii ki, hesabımız hələ satıcı hesabı deyil, amma burada dəyişikliklər etmək lazımdır. Burada haqqında hissəsinə qısa ingiliscə bir mətn yazıram. Dedim ki, salam, mən sizin ev heyvanlarınız və eviniz üçün yaxşı məhsullar satıram və yaxşı qiymətə. Bunu yaddaşda saxlayırıq. Daha sonra özümüzə bir profil şəkli seçməliyik və bu mağazamızı dəyişməliyik. Profil şəklini düzəltmək üçün biz təbii ki, Canva-dan istifadə edə bilərik. Mən özümə hal-hazırda bir niş seçmişəm. Yəni ev heyvanları məhsulları və ev məhsulları. Ona görə də əgər siz də özünüzə bir niş seçmisinizsə, ona uyğun ad və profil şəkli yarada bilərsiniz. İndi isə mən profil şəklimi hazırlayım. İndi isə daxil oluram mağazama yenidən editləyirəm mağazamı və buradakı şəkil hissəsindən, yəni profil şəkli hissəsinə basıram ki, düzəltdiyim profil şəklini bura əlavə edeyim. Profil şəklimi də əlavə elədim, indi isə mağazamın adını düzəltməliyəm. Burada da hesab ayarları hissəsindən düzəltmək mümkündür. Yenə daxil oluram hesab ayarlarına və istifadəçi adımı dəyişib qoyuram pet and home. Artıq mağazam demək olar ki, hazırdır. İndi edəcəyim şey növbəti günlər ərzində watching eləməkdir. Yəni axtarıram burada istədiyim bir məhsulu. Yaxşısı budur elə öz nişimə uyğun məhsullar axtarım. Axtarıram bu kimi məhsulları, yəni xoşuma gələn məhsulları görəndə daxil oluram bunların içərisinə. Və burdan rənglərini, ölçülərini seçirəm və add to watch list deyirəm. Add to watch list deyəndə bu mənim artıq watching listimə əlavə olunur. Yəni watching list burada yuxarıda görə biləcəyiniz watching listi. Burada daxilində bütün watching listinizdə olan məhsulları görməyiniz mümkündür. Mən növbəti bir neçə gün ərzində watching listimə məhsullar əlavə edəcəm. Hesabımı biraz daha köhnə hesab kimi, biraz daha da istifadə olunmuş hesab kimi göstərməyə çalışacağam. Təxminən gündə 8-10 arası məhsulu watch listə əlavə edə bilərəm. Aha, əsas səhifəmizə gələndən sonra ilk edəcəyimiz şey burdakı ship to sözünü Azərbaycan Respublikası yox, United States deməkdir. Yəni bizim satış zonamız, satıcı zonamız Amerikada. Ona görə də burada da Amerikaya göndər deyə bir seçim eləməliyik ki, bizdə axtarışda nəticələr düz çıxsın. Növbəti olaraq edə biləcəyimiz şey ödəmələr hissəsinə daxil olmaqdır. Buradakı payment information hissəsinə daxil olanda, burada davam edəndən sonra add to payment option deyəndə buradakı seçimlərdən birini əlavə etmək mümkündür. Təbii ki, ancaq hal-hazırda kart və ya debit kartı, kredit və ya debit kartı əlavə edə bilərik, çünki bizim hesabımız alıcı hesabıdır. Biz bu watchingləri eləyəndən sonra, yəni bir neçə gün watchingləri eləyəndən sonra satıcı hesabına keçə bilərik. Yəni o zaman Payoneer bağlayacağıq bu hesabımıza və artıq ondan da bir neçə gün sonra məhsul yükləməyə hazır olacağıq. Hələ isə sizlə sağollaşıram. Bir neçə gün sonra görüşərik. 4-cü gündən hər birinizə salamlar. Bu keçən 4 gün ərzində ancaq watching eləmişəm. Hətta buradan watch listimə baxıb nə qədər məhsulun olduğunu görə bilərəm. Göründüyü kimi 4 gün ərzində 82 məhsulu watch listimə əlavə eləmişəm. İndi isə məhsul araşdırması edib məhsul tapıb onu birbaşa yayımlamağın vaxtı gəldi. Məhsul araşdırması edəndə edəcəyimiz ilk şey ana səhifəmizi düzəltməkdir. Yəni Google Chrome-da və yaxud istifadə etdiyiniz başqa brauzerlərdə bir neçə səhifəni ard-arda açmağımız lazımdır. Məsələn, mən bu hissəni məhsulları tapmaq üçün istifadə edəcəm. Növbəti hissəni Amazon-dan məhsul araşdırmaq üçün istifadə edəcəm və daha bir yer də açıb bura eBay fee kalkulyator yazıram. Yəni komissiyaları hesablamaq üçün də bundan istifadə edəcəm. Bu üç hissə hamısı hazır olduqdan sonra məhsul araşdırmağa başlaya bilərəm. Təbii ki, məhsul araşdırmaqla bağlı detallı şəkildə video hazırlamışam və təlimin içinə daxil eləmişəm. Amma burada da biraz bəhs eləmək istəyirəm ki, məhsulda birinci önəm verdiyimiz şey satılmasıdır. Yəni məhsul son günlərdə satılmayıbsa və yaxud son həftədə, heç olmasa son ayda satılmayıbsa, o məhsulu yükləməyin xeyri yoxdur. İndi isə gəlin detallı şəkildə məhsul araşdırmağa başlayaq. Mənim təbii ki, işim heyvan məhsulları olduğuna görə birinci heyvan məhsullarına başlamaq istəyirəm. Ona görə də ilk edəcəyim şey Amazonda çox satılan məhsulları tapıb eBay-ə yükləməkdir. Əslində burada bir neçə yöntəm var. Birincisi eBay-də çox satılan məhsulları tapıb tədarükçülərini tapmaqdır. İkincisi başqa tədarükçülərimizdə çox satılan məhsulları axtarıb eBay-ə əlavə etməkdir və üçüncüsü isə müxtəlif əlavə proqramlar vasitəsilə, məsələn Zik Analytics və yaxud başqa proqramlar vasitəsilə ümumilikdə çox satılan məhsulları müəyyən edib onları yerləşdirmək. Mən burada hər ikisindən istifadə edəcəm. Yəni həm Amazonda, həm də eBay-də ən çox satılan məhsulları tapmağa çalışacağam. Birinci Amazondan başlayıram. Amazona daxil olanda burada bestsellers hissəsinə daxil oluram, yəni çox satılanlar hissəsi və qeyd edim ki, məndə Amazon Prime-dir. Yəni pulsuz şəkildə 30 gün istifadə müddətim var. Aşağı endikdə burada həmin bestseller, yəni çox satılan məhsulların kateqoriyalarını görmək mümkündür. Mən burada pet supplies seçdim, yəni ev heyvan məhsulları. İndi isə buradakı məhsulları bir-bir araşdırmağa başlayacağam. İlk növbədə birinci ümumi nəzər salmağa çalışıram və gözümə yaxşı dəyən məhsulları seçəcəm. Məsələn, belə bir məhsul var. Bunu kopyalayıram və adını bura yapışdırıram. Axtarışa verəndə baxıram ki, bu məhsul demək olar ki, satılmayıb. Deməli, bu bizim axtardığımız məhsul deyil. Daha sonra yenə aşağı doğru gedirəm və belə bir məhsul var. Bunu da kopyalayıram adın və bura yapışdırıb axtarışa verirəm. Bu məhsul burada satılıb, yəni 15 dollar 6 sentə. Burada isə 9 dollar 71 sent. Nə vaxt satılıb buna baxaq. 12 dekabr 2020. Yəni çoxdan satılıb, bu da bizə lazım deyil. Belə bir məhsul tapdım. Dərman məhsuludur, deyəsən itlər üçündür və bu məhsul Amazonda 11.69-dur, üstəlik 40%-lik bir kupon var. Burada isə qiyməti 16.40-dır. İndi isə bu məhsulu tapandan sonra yenidən bu məhsulun adını burada axtarışa verirəm. Yəni bu qiymət 16.40 idi. Baxı görək daha az qiymətə satan var mı? 16.40-dan aşağı satan yoxdur. Deməli düz məhsuldayıq. İndi isə bunun necə satıldığına baxaq. 160 dəfə satılıb, yəni 160 dənə satılıb bundan. Baxaq görək son 1 ayda Daha doğrusu son 18 gündə 2 dənəsi satılıb. Bir ay içində 21 dənə satılıb. Belə bir məhsul tapanda, yəni sata biləcəyiniz bir məhsul tapanda nə edirsiniz? Əvvəlcə bir Excel faylı yaratmalısınız. İndi bu faylın sizə örnəyini göstərim. Belə bir Excel faylı yaratmağınız lazımdır. Yəni burada məhsulun eBay-də olan linki, məhsulu satacağınız qiymət, məhsulu hardan tapmısınız, onun linki, xərclər, gəlir və məhsulun adı. Bu nə üçün lazımdır? Çünki məhsul nə vaxtsa satılanda siz həmin məhsulu gəlib adını kopyalayıb birbaşa Amazondan və yaxud başqa tədarükçülərinizdən tapmaq yerinə bu məhsulun linkini buradan kopyalayıb birbaşa həmin yerə gedə bilərsiniz. Çünki ola bilər ki, məhsulun qiyməti dəyişib və yaxud məhsulun tədarükçüsü dəyişib. Buna görə də əmin olmaq lazımdır ki, ilk tapdığınız satıcıdan alırsınız məhsulu. Ona görə mən də belə bir cədvəl hazırlamışam və indi tapdığım məhsulu buraya yerləşdirəcəm. Deməli, mənim tapdığım məhsul budur. Bu məhsulun eBay-dəki linkini kopyalayıram. Gəlirəm bura məhsul hissəsinə yapışdırıram. Daha sonra bu məhsulun Amazon-dakı linkini kopyalayıram. Yenə tədarükçü hissəsinə yapışdırıram. İndi isə məhsulun satış qiymətini hesablamağımız lazımdır. Bu məhsulun burada satış qiyməti 16.40-dır. Təbii ki, bundan aşağı qiyməti yoxdur ki, bu 160 dənə satılıb. Amma Amazondakı qiyməti ilə biz bunu daha ucuza sata bilərik. Üstəlik 40% kupon da var, amma bazara o qədər də çox öldürmək olmaz. Ona görə də bundan cəmi 10 sent ya da 20 sent aşağı satmaq mümkündür. Əvvəlcə belə edirik. Daxil oluruq Amazona. Amazonda bunu karta əlavə edirik. Karta əlavə edəndən sonra checkout deyirik, yəni məhsulu almağa çalışırıq. Məhsulu almağa çalışanda burada məhsulun son qiymətini görəcəyik. Yuxarıda hər hansısa bir Amerikadakı məntəqədir və məhsulun son qiyməti 12.39-dur. Prime olduğuna görə çatdırılma pulsuzdur və son qiymət bizə 12.39 olur. 12.39 olan bir məhsulu 16.40-a burada satmağa çalışsaq, görək biz nə qədər qazanmış oluruq. Daxil oluruq kalkulyator hissəsinə. Burada məhsulun qiymətini, yəni item cost hissəsinə 12.39 yapışdırırıq. Burada isə 16.40, yəni məhsulun satış qiymətinə də 12.39 16.40 yapışdırırıq. Təbii ki, bu məhsula sərf edəcəyimiz pul 12 dollar 39 sent olduğuna görə 1 dollar 59 sent elə də pis rəqəm deyil. ROAS dəyəri təxminən 10% olur, amma ilk başlar üçün yaxşıdır. Yəni ilk başda əsas məqsədimiz məhsul satmaqdır. Üstündə o qədər çox pul qalması bizim üçün önəmli deyil. Ona görə də bu məhsulu paylaşmağa qərar verirəm və gəlirəm əsas səhifəmizə. Məhsulun artıq qiymətlərini müəyyən etmişik. Məhsulun satış qiymətini buradan kopyalayıram, gəlirəm cədvəlimdən satış qiymətimi yapışdırıram. Daha sonra yenə gəlirəm məhsulun aldığım qiyməti kopyalayıram. Gəlirəm yenə cədvəlimdə xərc hissəsinə yapışdırıram və gəlir hissəsində də bunu kopyalayıb yapışdırıram. Belə, məhsulun adını isə eBay-dəki adını götürürəm, çünki biz də bu addan satışa verəcəyik. Belə, demək olar ki, bir məhsulumuz hazırdır. Yəni sabah bir gün sifariş gələndə biz burdakı adına baxacağıq. Həmin məhsul olduğunu görəndən sonra Burada tədarükçü hissəsindən linkini kopyalayıb birbaşa həmin məhsulu alıb göndərəcəyik. İndi isə məhsulu paylaşmağa çalışaq. Məhsul paylaşanda burada ana ekranda bir neçə səhifə açıq olmalıdır. Mən öz məhsul paylaşma tərzimi deyirəm, sizdə fərqli ola bilər. Mən həmişə məhsulun eBay-də olduğu səhifəsini ən kənara qoyuram və məhsulu paylaşacağım səhifəni, yəni sel hissəsinə daxil olacağım səhifəni ortaya qoyuram. Sağ hissədə isə məhsulun Amazondakı səhifəsi olur. Burada da məhsulun Amazondakı səhifəsini açaq. Sağ hissədə məhsul Amazondakı səhifəsi və ən axırda isə kalkulyator hissəsini qoyuram. İndi isə məhsulu satmağa çalışaq. Əsas səhifəmə gəlirəm. Buradan sell hissəsinə daxil oluram. Təbii ki, yeni səhifə olduğuna görə list and item deyirəm. Bundan sonra bizə bəzi reklamlar falan gəlir. Biz gəlirik buradan məhsulumuzun adını kopyalayırıq və bura yapışdırırıq. Daha sonra axtarışa verirəm. Axtarışa verəndə burada məhsulların içindən seçə bilərik Burada 60 tabletdir, burada isə 120 tabletdir. Ona görə də biz hansını seçiriksə, yəni 60 tableti seçmişik, 60 tableti də seçirik. Məhsulun vəziyyətini soruşur, buna da yeni deyəndən sonra davam edirik. Yeni olduğumuza görə bizə bəzi məsləhətlər verir, deyirik ki, buna ehtiyac yoxdur. Burada gördüyünüz kimi məhsulun ilk növbədə adını kopyalayıb yapışdırırıq. Yapışdırandan sonra davam edirik. Bunlar artıq avtomatik şəkildə seçilib, ona görə də bunu seçməyə ehtiyac yoxdur. Əgər seçilməyibsə sizdə çalışın, qabanda search hissəsi olan, yəni axtarışlarda önə çıxan yerlər dolu olsun. Aşağı indikdə məhsulun açıqlama hissəsi var. Məhsulun açıqlama hissəsinə birbaşa Amazonunu da yazıb kopyalaya bilərik, amma mən fərqli cür eləyirəm. Mən ilk növbədə məhsulun adını götürüb bura yapışdırıram. Aşağıya about product yazıram. və 2 nöqtə qoyandan sonra Amazondakı açıqlama hissəsini bura yapışdırıram. Açıqlamanı yapışdırandan sonra biraz daha aşağı enirəm və buradakı bəzi şəkilləri, yazıları kopyalayıb oraya yapışdırıram. Məsələn, bu şəkli götürürəm, bura yapışdırıram. Bu şəkilləri də yapışdırandan sonra aşağı hissədə də buradakı kiçik açıqlamanı doldururam və demək olar ki, hazırdır. Şəkilləri hələ ki yükləmirəm, şəkilləri ən axırda yükləyəcəm, çünki daha önəmli məsələlər var. Pricing hissəsində, yəni qiymətləndirmə hissəsində formatı auction yox, buy it now deyirik. Yəni pul verib alacaqlar. Bundan sonra biz qiyməti bura doldurmalıyıq. Qiyməti dolduranda gəlirəm kalkulyator hissəsinə. Burada satışı 16.40 idi. Mən biraz daha aşağı vermək istəyirəm. 16.04 yazacağam. 16 04. Bunu Satışa bu qiymətə qoyduğuma görə burada da dəyişməliyəm qiymətini. Burada da dəyişirəm qiymətini və gəlir 1.28 göstərir. Təbii ki, bunun hal-hazırda o qədər çox əhəmiyyəti yoxdur. 1.28 Niyə görə belə bir qiymət qoydum? 16.30-u da qoya bilərdim və yaxud 16.35 də qoya bilərdim. Çünki 16.40 olduğuna görə bunun tərsini qoydum. Yəni 16.04 bu müştərilərə bu məhsul daha ucuzdur hissi verəcək. Yəni Bunların 4 gördüyü hissədə mən 0 qoymuş oluram və 0 gördüyü hissədə mən 4 yazmış oluram. Ona görə də biraz psixoloji olaraq təsir edir. Sayı 1 yazıram, çünki hələ ki bizim məhsul satma sayımız az olacaq. Allow offers, yəni təkliflərə icazə ver. Bunu hər zaman açıq qoyun, çünki sizə təklif eləyə bilsinlər. Ola bilər ki, 1-2 sent aşağı təklif elədilər və yaxud 1 dollar aşağı təklif elədilər. Daha sonra aşağı eləyəndə add volume pricing var. Yəni əgər məhsulu 2 dənə alsaz bu qədər endirim olacaq, 3 dənə alsaz bu qədər endirim olacaq. Bunu kimi şeylərə bunu aktiv eləməklə eləyə bilərsiniz. Mənə hələ ki lazım deyil. Schedule your listing sözü o deməkdir ki, listingini, yəni sifarişini hər hansı bir günə planla, həmin gün paylaşılsın. Mənə ehtiyac yoxdur, mən indi paylaşmaq istəyirəm. Aşağı enəndə shipping metodlarını görmək mümkündür. Shipping metodu bu CDM-in çünki avtomatik doldurub. Domestic shipping hissəsinə gələndə burada flat rate eləyirik. Yəni alıcının məkanından bağımsız olaraq biz müəyyən bir shipping xidməti təklif edirik. Təbii ki, shipping xidmətimiz də free shipping olacaq. Burada offer free shipping sözünü əlavə edirəm və aşağı enirəm. Burada bəzi hissələr var. Yəni neçə gündə çatdırılır, location haradır və s. indi bura daxil olaq. Deməli, hansı neçə gündə çatdırılır? Bunu 5 günə qoya bilərsiniz. Məhsulun location-ı haradır? Bunu United States seçirik təbii ki, zip kodu da Google'dan Amerika'da yaşayan hansı bir zip kodunu qoya bilərsiniz. Məsələn, Kaliforniya zip kodu. Bunu kopyalayıram, gəlirəm, yapışdırıram. Burada Kaliforniya yazıram. Kaliforniya yazdım. Returns, yəni geri qaytarılmalar qəbul edirik, təbii ki, qəbul edirik. Bunu aktiv edəndən sonra hansı gün ərzində icazə verilir? 30 gün ərzində. Kim ödəyir bu qaytarılmanı? free for buyer, yəni satıcı üçün pulsuzdur, biz özümüz eləyəcəyik. Garanti də refund garantisi, yəni money back, pulunuz geri qaytarılacaq. International returns lazım deyil, çünki biz international shipping eləmirik. Don eləyəndən sonra aşağı edirik. Promoted listings, yəni satışını önə çıxarır reklam edə buna ehtiyac yoxdur hələ ki. Payment hissəsinə gələndə burada pioneerimizi bağlamaq lazımdır. Payments managed by eBay deyirik və burada ilk seçimi edirik. Yəni ki, məhsulu sifariş verəndə satıcı pul ödəməlidir. Buna don deyəndən sonra hazırdır. Aşağı hissədə isə charity sözü var, yəni burada satdığımız məhsullara hər hansı bir quruma bağışlayacağıqmı və s. buna hələ ki ehtiyac yoxdur. İndi isə ən yuxarı gəlirik, şəkilləri və videoları yükləmək zamanıdır. Gəlirəm yenə Amazonda, təbii ki, Amazonda bu məhsulun ən keyfiyyətli şəkillərini görmək mümkündür. Bu şəkilləri kopyalayıram, daha doğrusu save-as deyirəm və yaddaşa yazıram. Nə qədər çox şəkil olsa, listinqiniz bir o qədər çox önə çıxmış olur. Ona görə də çalışın bacardığınız qədər çox şəkil toplayın. Bu qədər şəkil kopyalayandan sonra gəlirəm bu şəkilləri bir-bir atıram bura. Deməli belə, hazırda 5 dənə şəklimiz var. Və bu 5 dənə şəkil demək olar ki, burada şəkillərə nə indi? Çox güman ki, bu da Amazondan götürüb və yaxud başqa yerdən götürüb. Ona görə də rəqibimizə uyğun hərəkət etmək lazımdır. Bu heç nəyəməyib bu şəklin üstünə olduğu kimi qoyub biz də qoyaq. Bu shippingi və returnləri qəbul edirik, biz də edirik pulsuz 3-4 gün shipping təklif eləyir. Bizdə də təxminən bunu kimidir. Məncə ona çox önəm verməyəcəklər. Və aşağıda isə açıqlamanı yazıb. Bu çox güman ki, dropshipperdir. Çünki özünə uyğun bir şey seçib, məsəl üçün özünə rəng, uyğun rənglər seçib, açıqlamanı ayırıb, daha çox peşəşə görməyə çalışır. Daha sonra bunun səhifəsinə baxa bilərik. İndi isə gələk öz səhifəmizə. Bütün şəkilləri hazırladıq. Hər şey hazırdır və list eləyə bilərik. Amma təbii ki, öncə poinerimizi bağlamaq lazımdır. Bunu listeləyəndən sonra bizə bir error verəcək. Avtomatik şəkildə kod dolduruldu. İndi isə bizi payment hissəsinə göndərdik. Yəni ki, pulu qəbul etmək üçün nədən istifadə edəcəyik? Burada da davam eləyirəm. Təsdiqləmək üçün nömrəmi istədik. Hazır şəkildə doldurulub. İndi isə mənə kod gəlməlidir. Kodumu bura doldururam. Davam edəndən sonra deyir ki, şəxsi hesab istəyirsən, yoxsa kompaniya hesabı, yəni biznes hesabı? Deyirəm ki, şəxsi hesab istəyirəm. Yenə davam edirəm. Burada deyir ki, Payoneer hesabın varmı? Giriş edirsən, yoxsa birini yaratmaq istəyirsən? Deyirəm ki, var hesabım, mən giriş eləmək istəyirəm. Burada əlavə bir səhifə açılır. Təbii ki, Payoneer hesabının məlumatlarını yazıb giriş eləyəcəm. Payoneer ilə giriş eləyəndən sonra burada qəbul edirəm və hesabım artıq bağlandı deyir. Davam edirəm. İndi isə burada da davam edirəm. Bu hissədə isə kart nömrəsi əlavə eləməliyəm. Bu hissə nə üçün lazımdır? EBay deyir ki, əgər sənin paylarında pul olmasa və birinə refund eləməlisən və yaxud komissiya göndərməlisən, onda bu kart vasitəsilə həmin məbləği göndərə bilim. Burada da istədiyiniz bir kartı yaza bilərsiniz. Mən də burada kartımı əlavə edeyim, sonra davam edəyik. Hər şeyi doldurandan sonra davam elə dedim. Və ən son bunu da baxsandan sonra demək olar ki, hesablarımız bir-birinə bağlanmış olur. Hal-hazırda tamamlandı deyir, yəni artıq Payoneer-dən ödəmə ala bilərik. Daha sonra yenidən eBay-ə qayıtdım və satış hissəsinə daxil oldum. Aşağı enəndə təbii ki, hər şey sıfırdır. Hələ ki heç nə satmamışıq. Biraz da aşağı enəndə finish it deyir. Yəni başladığım məhsulu satışa qoy. Bundan daha aşağı enəndə bizim aylıq satış limitimizi göstərir. Hal-hazırda mən 200 məhsul sata bilərəm. Yəni fevral ayı ərzində 200 məhsul sata bilərəm, yəni 7000 dollarlıq məhsul. Daha sonra resim draft deyirəm. Yəni başladığım listinqi bitirməyə çalışıram. Belə bir bildiriş gəlir, qəbul elədim, yenə enirəm ən aşağıya Bir daha hər şeyin doğru olduğunu kontrol edirəm. Ən aşağı enəndə list edirəm. Pioneer B-yə yeni bağladığımıza görə mənim digər hesablaşma məlumatlarım doğrulanmış olsa da, yenə də gözləməyimiz lazımdır təəssüf ki. Burada hazırda edə biləcəyim bir şey yoxdur. Yəni mən Pioneer hesabımı təsdiq etmişəm, amma Pioneer-ə yeni bir hesab bağladığımıza görə, yəni eBay-i bağladığımıza görə mağazanın təsdiqlənməsi üçün bir neçə gün lazımdır və bu bir neçə gün ərzində də mən yeni məhsullar tapacağam, çünki mənim hal-hazırda 200-dən yuxarı listing şansım var. Yeni məhsullar tapacam və Pioneer təsdiqlənəndən sonra bu məhsulda işləməyə qoyacam. Sizinlə bir neçə gün sonra görüşərik, yəni Pioneer təsdiqləyəndə görüşərik. Hələ isə bu qədər. Pioneer hesabımı təsdiqləyəndə görüşərik. Dünən videonu bitirəndən təxminən 4-5 saat sonra eBay-dən bir mail gəldi ki, hesabınız təsdiqlənib və artıq satış edə bilərsiniz. Ona görə də daxil olduğum eBay hesabıma buradan satış hissəsinə girirəm və aşağı endikdə bitirməyim lazım olan bu listingi görürəm. Resume draft deyəndən sonra yenidən satış səhifəsinə yönəlirəm. Bir daha nəzərdən keçirim görüm hər şey qaydasındadır və ən aşağıda list deyəndən sonra artıq məhsulumu satışa çıxarmış oluram. Və yenidən satış hissəsinə girəndə artıq bizi fərqli bir şey qarşılayır. Burada aktiv hissəsində aktiv olan məhsullarımız, sold hissəsində satılan, unsold hissəsində isə satılmayan məhsullarımız göstərir. Bundan sonra edəcəyim tək şey yaxşı məhsullar satıb önümdə olan təxminən 9 gün ərzində satış eləməyə çalışmaqdır. Ona görə də bütün fikrimi və bütün vaxtımı məhsul axtarışına sərf edəcəm. Bu gün fevralın 22-sidir və biz 3 gün öncə paylaşdığımız məhsuldan sifariş almışıq. Əslində sifariş aldığımıza görə bu videonu burada da bitirə bilərəm. Amma geri qalan günlərdə challenge-ın sonuna qədər bu videonu davam elətdirəcəm və maksimum şəkildə satış etməyə çalışacağam. Beləcə 2 həftəlik challenge-ın sonuna gəldik. Elə isə gəlin aldığımız nəticələrə bir yerdə baxaq. Göründüyü kimi bu iki həftə ərzində ümumilikdə 8 məhsul satmışıq və bu məhsulların ümumi dəyəri 156 dollar 59 sentdir. Satdığımız məhsulların hamısı ev heyvanı məhsullarıdır, çünki bizim nişimiz bu idi. Və bu sifarişlərin hamısını göndərmişik. Bir çoxu isə satıb artıq. Ümumi olaraq bu videonun məqsədi ondan ibarət idi ki, 2 həftə ərzində eBay-də hesab açaraq, öz mağazanı yaradaraq, daha sonra həmin mağazaya məhsullar araşdırıb taparaq satış həyata keçirmək mümkündür. Təbii ki, biz 2 həftə ərzində satış həyata keçirmədik ilk bir neçəcim watching eləməyə getdi və demək olar ki, ayın 20-si məhsulları yükləmişdik və bundan sonra 8 gün ərzində 8 satış həyata keçirmişik. Demək olar ki, günə bir ədəd məhsul satmışıq. Nəticə itibarilə mağazamız bu şəkildə görsənir. Satışı səviyyəmiz yüksəkdir, çünki məhsulların çoxunu 2-3 gün sonra shipping eləmişik. Gördüyünüz kimi burada da çox məhsul yoxdur. Yəni vaxt ayırıb daha çox məhsullar araşdırsaydım bəlkə də daha çox satış həyata keçirə bilərdik. Amma məncə bu işin gedişatını və nələr edə biləcəyimizi göstərmək üçün bunlar da kifayətdir. Və beləcə 2 həftəlik macəramızın sonuna gəldik. Təbii ki, bu hesabı bağlamayacağam və eləcə bu niş daxilində, yəni ev heyvanları və ev məhsulları daxilində davam edəcəm məhsullar yükləməyə çalışacağam. Ən son olaraq isə mənə belə bir video çəkmə fikrini verdiyinə görə bu şəhərin sahibinə təşəkkür etmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, faydalı bir video oldu. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.